No niin, terve kaikille. Tällä kertaa olisi tällainen projekti vuorossa. Ford Zephyr V6 koneella. Pitäisi saada käyntiin kahdeksan vuoden jälkeen, että lähdetäänpä yrittelemään mitenkä, mitenkä tämä mahdollisesti lähtee. No niin, nyt laitettiin sinne akku paikoille ja bensaa suoraan tuolta kanisterista tonne pumpulle ja Kokeillaan nyt, että lähteekö käyntiin. No joo, nyt on jo muutamia kertoja kokeiltu ja kärkiväli tosiaan säädettiin ja viilattiin ja ei auttanut, ei tuu kipinää. Nyt otetaan tota Matsudasta puoleen ja vaihdetaan tonne ja katsotaan, että lähtisikö. No niin, hyvinhän se loppujen lopuksi lähti käyntiin tämä Zephyyri, että aivan loistavaa. Eikä tosiaan tarvinnut paljon muuta tehdä kuin laittaa tosta suoraa pensaa tonne pumpulle menemään kanisterista. Sitten otettiin tota, viraikajan kansi pois. Sieltä säädettiin kärkiväliä ja viilattiin. Mutta loppujen lopuksi sitten kun katsottiin virtakynällä, niin tota, puola ei päästänyt virtaa läpi, niin Otettiin tosta 323 Mazdasta tota puolella tähän nyt näin väliaikaiseksi, että nähdään, että lähteekö se käyntiin. Ja saman tien kun laittoi uuden puolen, niin hetihän se lähti käyntiin. No joo, tästä on nyt vähän siivottu näitä rojuja pois eestä, että kohta saadaan tämä ajaa täältä poiskin. Tällainen peli tosiaan kyseessä. Punaisella nahkasisustalla tietysti. No joo, Jebhyri on saatu talliin. Se on saatu pestyä ja seuraava projekti olisikin varmaan sitten käydä tota jarrut läpi ja putsata tankkia. Pikkusen kattella täällä, kun täällä on pieniä kaikkia jälkiä, että mitä niille tehdään, mutta tosiaan tänne kanavalle ei tästä autosta taida nyt tulla muuta kuin tämä käynnistysvideo. Että enemmän, enemmän mä teen sitten videoita tuosta Mazdasta ja joistain tulevista projekteista sitten, mutta tästä autosta ei varmaan projektivideoita hirveästi sitten tulekaan enempää.